I am a police. We are going to go our city. Listen first. The first one, you have to listen to your teacher. What is the second one? You cannot stand up. That's right. The third one, you cannot put your hand outside the bus. Yeah, we cannot jump out, okay? You cannot fight with your friends, okay? How many? If you can do all the rules, you can go with us. this time we got a chance to ride a uh, Unchal bus and we'll go around the town with our lovely kids. menjelaskan sedikit yang uh, Om bisa intinya sebentar lagi kita akan melihat salah satu uh, lambang atau ciri dari kota Bogor ada yang tahu nggak? Nah, namanya siapa? Orin. Sini. Nama kamunya apa? Sana. Pasir, pasir. Hujan. tangan dong. sebelumnya di Jalan mereka tempatnya kantor Korem yang sekarang menjadi kantor Korem itu adalah kantor wali kota dulu tujuh dulu pindah sini nah ini nih salah satu shelter City Teruncal bisa dilihat sebelah kiri stop City Teruncal ini naiknya untuk akhir pekan salah satu alumni peta adalah Bapak Supriyadi Jenderal Sudirman kan kita nah kita cuma sebentar kan dari dari tulisannya aja cuman ini ini ini tentatif waktunya kita share aja ya apa stop stopannya sebelum kan coba stop transportation that you know. The one that move on the land, what is that? Time. Okay, the, the one that move on the water? Bird. And the one that can fly? Plane. falar itu adalah sumber Oke, terima kasih kalau belum puas nanti boleh naik lagi satu dan minggu oh, ya, ya? Oke, alhamdulillah sudah sampai kembali di ini dah pusat kuliner kan? mungkin di kota Bogor ini ya mungkin itu saja gambaran dari kami dari perwakilan Sangat Kali ini Terima oh, ya